y siempre escondido de la autoridad. Ey, mirá, recién la se va a la gurisa al jardín, pero viste que yo nunca la quería llevar, le dije a la madre, la voz! decirle a otra hermana que te sé porque ya tenía que laburar, que ponga... Hoy la llevé porque no me quedó otra, viste, y no sabe lo que está la maestra, boludo, la esperó en las puertas, la gurisa, ni me vine para mi casa. La esperé en las puertas, le, le había invitado, boludo, tomó un porrón, que sea boludo. ¡Hasta aquí, chau. La paso llena de hueso, así, así más seguro, boludo. Está re buena, boludo, sabes que está un yogur descremado, eh, boludo.